Hi everyone, my name is Frank y voy a hacer este video. Ya sé, voy con la música de Ignora mi canto. ¡Caño! Ay, la moneda. Así que vamos a ir con los niveles, digámoslo, normales. Ah, no normales, sino básicos. Yo pasé casi todo. Para fuera a pasar este, así que voy a morir, voy a morir, voy a morir. No, no voy a morir nunca. no. es muerto. a agarrar las monedas. Vamos. Vamos. Sí. Voy a intentarlo. No, no, no, no, no, 55%, no, 85. Vamos a jugar este también, caca, así que vamos allá. Empezamos. Vamos, vamos, vamos. caña. Vamos. <laughs> Coño. boom, boom. y suscribirse y todo lo que ustedes quieran. Si quieres otro gameplay de Dash, pedilo y hasta la próxima. Chao.